Выпечка, печенье, мазурка, с грецкими орехами и изюмом. Печенье, мазурка, приготовленное с грецкими орехами и изюмом, простая и вкусная домашняя выпечка. Нравится оно мне тем, что в нем очень много изюма и орехов, все как я люблю. Печенье получается мягким и просто прекрасным на вкус. Подавать такую выпечку нужно охлажденной, дополнив молоком или чашечкой ароматного чая. Попробуйте. Ингредиенты. Изюм 1 стакан. Ядра грецких орехов 1 стакан. Сахар 1 стакан. Яйца 2 штуки. Мука 1 стакан. Разрыхлитель для теста 1,5 чайная ложка. стакан объемом 200 мг. Этапы приготовления. Изюм перебрать и высыпать в миску. Изюм полностью залить горячей водой и оставить на 10-15 минут, затем слить воду. Выложить изюм на полотенце и дать ему обсохнуть. Ядра грецких орехов поджарить на сухой сковороде в течение 5-7 минут, не забывая помешивать. Затем измельчить ножом. Соединить в миске яйца и сахар, взбить их миксером. Взбивать нужно до полного растворения сахара. Яичная масса должна увеличиться в объеме и побелеть. Во взбитую яичную массу всыпать просеянную муку и разрыхлитель. Аккуратно перемешать с помощью лопатки. Тесто должно получиться однородным, по консистенции, как очень густая сметана. Выложить в тесто орехи и изюм, еще раз перемешать. Противень застелить пергаментом и выложить тесто слоем толщиной 1, 1,5 см, разровнять. Выпекать печенье, мазурка, 15-20 минут, до красивого золотистого цвета, в духовке, разогретой до 180 градусов горячее печенье нарезать на ромбики любого размера, дать ему остыть. Мягкое, необыкновенно вкусное печенье, мазурка, приготовленное с грецкими орехами и изюмом, можно подавать к столу. Приятного аппетита!